Итак, всем привет, с вами Курага, и сегодня я хочу э, поискать читера где-нибудь здесь. А, так, to нашим читером общем, это полный фиаско. У нас ничего не вышло. общем, это полное фиаско. Наказание читера первого читера. я остроумный там. Очень остроумный прям. Я правильно мыслю. А, я учту ошибки, э, исправлю. В следующей серии мы обязательно еще кто-нибудь придется. Да-да-да. В следующей серии, ну, всем спасибо за просмотр, всем пока, всем удачи в игре. Ну, кто понял, ван, надо ориентироваться, включать антивирус нафиг. Э, кто, для кого читы важнее здоровья, подписывайтесь на мой канал. Я вам обязательно скину этот чит. И мама будет вас ругать. Вот так. Ай-яй-яй. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. Я повторяюсь каждый раз, каждое видео. А, скайп свой скину в описании, не знаю зачем. Но все же скину. Всем пока.